过得好啊！停课真系忙过翻学过，因为喺印口罩配件够全城嘅同时咧，学校方面咧都会要求我哋实时直播嚟上课。卡洛斯教嘅科目咧，唔系 STEAM 啦，就系音乐呢啲咁嘅实习科目。于是谂嚟谂去呢，我都系唯有拍多啲片。至于实习咧，都一定要翻翻复课嗰阵时先系可以做到嘅。好啦，唔讲咁多啦，讲翻 IOT 啦。咁上一次咧，我哋介绍咗 Note MCU 啦，今日咧就轮到要讲下点样用手机嚟直接控制佢啦。 今日你唔睇到影片最后咧，你都唔会知道有咩真正用处。尤其是上课嘅同学啊，记住记住睇到最尾啊！提一提大家，如果大家都喜欢风琴奇侠卡洛斯嘅频道，请按右下角嘅订阅。如果想第一时间接到新影片嘅通知，请按叮当。亦都欢迎大家按赞同埋留言问卡洛斯问题。好啦，我哋先嚟温习下上集所讲过嘅嘢。 另来一塊咁嘅 n o t e MCU 咧，佢上面有兩粒內置嘅 LED 嘅，一粒咧就叫 D 四，而另外一粒叫做 D 零。點解會有兩粒咧？你睇清楚啲就知噶啦。你見到咧呢一度咧又係有一塊板啦，另外焊接上去嘅。咁呢塊板仔咧，其實就黐住只 ESP 八二六六啦。ESP 八二六六咧自己有粒燈，而喺底板上面咧，呢個 n o t e MCU 又有另外一粒燈。 所以呢粒 D 四嘅內置 LED 咧，我哋又叫做 ESP 一二 LED；而另外呢粒 D 零嘅 LED 咧，我哋亦都叫做 NotemcuLED。咁上次亦都提过 d 四同 D 零啦，仲有另外一套名称噶。因为你如果用翻 ESP 嘅腳位咧，D 四咧其實咧就係 GPIO 二，而 D 零咧即係 GPIO 十六。真正編程嗰時，無論你用 D 四 D 零又好，用二十六又好。 一樣係可以整喐眼燈嘅，但由於去到最尾咧，你未必淨係用兩隻腳嘅，可能 D 零至 D 八都用晒嚟控制出邊啊八樣至九樣嘅電器，所以我個人咧就習慣用咗 D 零至 D 八就算，費事自己亂啊嘛。喺正式學習 IOT 之前咧，仲要提醒一點，就係內置兩粒 LED 嘅狀態咧，係同編程時候所亞晒佢啱啱相反嘅。如果程式裏面咧，我哋控制呢個 D 四同埋 D 零係 low 的話咧。 相反呢，两粒灯系会着噶。倒翻转头，如果我哋 set 脚编程系 high 啦，个情况呢就会反转，两粒灯就会熄咗嘅。啊，呢个系一个咩概念？系有关于个底板上面 LED 嘅接脚问题，因为佢系接上正脚噶。咁所以倒翻转头，你俾一个低电位佢呢，佢系反而着；俾个高电位呢，佢反而系熄嘅。好啦，正式进入起屋，点样用手机去控制啦？ 首先介紹啊，大家用一個好好用嘅 IOT 軟件，叫做 b l i n k 先。我哋嚟睇下 b l i n k 究竟係咩嚟嘅啦 b l i n k 咧就係一個 IOT platform，非常容易使用嘅。嗱，佢講到明啦，Build your first IoT app s in five minutes，五分鐘就可以做出嚟。咁咧，佢嘅要求咧就係你有一部 smartphone 啦。 或者系 Android 或者系 iOS，而你有 IoT hardware，咁即系头先我哋所教过用緊 NoteMCU 咯。另外咧，你要有 Internet connection，即系话而家你身处呢个房咧都有 WiFi 或者网络嘅。咁佢要求你做咩咧？先系下载咗你嘅 b r i n Apps 啦，跟住喺 NoteMCU 度 install 个 b r i n Library 啦，跟住接驳硬件，跟住就可以控制噶啦。我哋而家模拟一次安装先啦。 一般咧就去 Play 商店，就揾 blink，就揾多啦。大家可以照咁样安裝，安裝完之後就開啟佢。第一次進入 blink 嘅時候咧，大家應該見到呢個畫面嘅。咁呢個畫面咧就係叫你開個新嘅 account 嘅。咁 如果你冇 account，你可以 create new account 咯。咁誒，卡洛斯亦都習慣咧，lock in with Facebook 㗎。如果大家未做過任何 project 咧，呢個時間咧就應該係 new project 啦。我哋自己為佢改個名咧，就叫做 LED 咁啦。至於 device 咧，我哋知道我哋用咩啊？我哋用 look MCU 嘛。我哋揾翻 look MCU 出嚟啦。我 OK。當然選好咗下一步按 create 啦。 無論你用乜嘢 login 咧，你都會有個 email 俾咗佢噶嘛。喺呢個時間咧，Linkup 就會 send 咗個 o f f t o k e n 其實就係一個誒授權嘅一個密碼俾你個 email 嘅。咁你可以按 OK，都可以叫佢下一次唔再提都得嘅，因為每一次都係咁噶啦。o f f t o k e n 之後，大家要進入呢個 original 嘅 p r o g r a m 咁啊，又系啦！第一次你同 Brink 合作咧，一定要走去 Tools 嗰度揾呢個 Manage Library，而走去 Search for 要 Brink Library。咁你 Search 到咧，就跟住 Install 佢。咁咧，我已經 Install 咗噶啦。好啦，而家喺編程嘅畫面咧，我哋開始編程咯。咁由於時間關係咧，我一早就做咗個編程。頭嗰三句咧，都係有關 Brink。 同埋 n o t e m c u 嘅程式庫，大家大可以不理。由第四句開始咧，你見到咧依個咧就係設定 Brink 嘅授權碼。咁正正咧就係我哋翻去 email 度咧就可以收到一條咁樣嘅 o p t o k e n 啦。我哋將佢抄落去呢個位置度。至於網名同埋密碼咧，就要睇你而家係用緊邊一個 WiFi 嘅網啦。咁而家我就用緊 One b 嘅。 而我嘅密碼啦，就係 edbguest。好啦，睇睇 set up 裏面講咩啦。啊，首先呢個係設定串聯嘅速度啦，九六零零。第二咧就係啟動個 b r i n k 啦，就係用呢個授權碼啦、網名啦，同埋個密碼去啟動呢個 b r i n k 而跟住個 program set up 就好簡單啫，就係將 D 零啊。 同埋 D 四呢兩個偏模 set 咗 output，即係嗰兩粒內置嘅 LED set 咗係 output，而程式裏面根本乜嘢都唔使寫，就喺個 loop 裏面咧淨係寫 l i n k run 括弧就搞掂啦，set 咗 c o m b 將我哋程式拱過去。program 完成咗之後都有提醒你嘅，要我按呢個 hard reset 嘅。可能個手機編程畫面咧，而家我哋冇任何嘢喺上面噶，所以。 先加一樣嘢落去先，加乜嘢咧？就加個 button 啦。咁你見到咧 b u t t o n 下低有個二百二百咧，就係誒我哋要用幾多個 token，因為你冇俾錢 user 咧，佢有限俾你㗎我哋先開個 button 啦。咁你見到有個 button 放咗喺度啦，係嘛？下一步咧，我就按一按落呢個 button 度，去設定呢個 button 咯。咁首先呢個 button。 我哋想佢叫咩名咧？不如就叫 D 零啦。咁跟住 button U 究竟系边个编咧？咁啊，我哋統一翻啦。其實我哋 D 零就係想喐 D 零嘛，咁所以 D 零呢個 o n 咧，就係喐 D 零呢個编。第三咧就係揀 mode，mode 究竟係一個 push button，还是一個 switch 咧？push button 即係撳一撳會彈翻气嘅。 咁如果我哋想开屋企嘅灯，大家觉得应该系用 switch 嘛？大致上呢个掣已经咁样已经 OK 啦。好啦，翻翻出去。咁呢个 D 零掣咧已经系 program 好，跟住我哋再 program 一个 D 四嘅掣，同样啦，add 一个 button 隔篱，一样咁做法。今次咧就叫做 D 四。我 pin 咧 set 咗 D 四咯，一样。 又以改做 switch，好啦，翻返出嚟。而家我哋有两个掣，咁呢两个掣咧 set 好咗之后咧，理论上咧一个咧就可以开咗 D 零眼灯，一个咧就可以开咗 D 四个眼灯嘅。而家手机同埋呢个 Note M C U 都在同一网络之下，理论上咧启动手机嘅编程咧就可以喐到 Note M C U 噶啦。我哋按 D 零试下。 安咗佢反而系熄灯嘅，off 咗咧佢反而系开灯嘅。D 四咯，on 咗佢系熄灯嘅，off 咗佢开灯。呢个就系提醒翻之前我哋讲紧，内置 LED 嘅状态咧同编程咧系啱啱相反嘅。而家喺同一个网络之下咧就可以控制啦。咁就算你嘅手机啊带住佢离开咗呢个网络，出咗去出边。 用街網上咧，其實一樣可以控制到嘅，所以 IoT 物聯網就係令到你隨時隨地都可以控制到。咁但係而家都淨係控制到一塊咁嘅板仔上面兩粒燈，咁有咩用咧？喺呢個時候我哋就要用到擴展板啦。只要你將 App n o o k MCU 咧插咗落擴展板，情況完全唔同晒啦。因為你大家見到呢度有啲針腳位，啲針腳位寫住好清楚嘅零一二三四五六七八，其實零咧就係 D 零啦。 一就系 D 一，如此类推。咁每一个呢就有三只脚，最上嗰只脚呢其实就系 D 零，跟住嗰只脚呢就系正脚，而下面嗰只脚呢就系副脚。咁我哋呢而家呢又借助呢个面包板去帮下手啦。呢块面包板呢原本我就系俾 Uno 用嘅，而家張就用住先啦。咁用面包板接线以前教过啦，逢亲博外置嘅 LED 呢，你一定要连一只限流电阻嘅。 就我哋去扩展版度揾 D 零，头先我讲过啦，呢只就系 D 零。而限流电阻出嚟咧，就系驳去负，咁负咧就系呢一只噶。啊，其实成排脚都系负噶啦，任何一只脚都得噶啦，负噶。红色 LED 咧，我就接 D 四。咁红色 LED 啊，唔需要再接噶啦。 因为两只行流电阻将系相同嘅接咗落去负极，可能我哋攞翻手机出嚟用 Bling 控制佢咯，控制 D 零着，熄 D 零着 D 四，熄 D 四。嗱，再留意下 D 零，内置同外置系反向噶，D 四都系内置同外置系反向嘅。 嚟到呢度咧，大家應該已經睇到呢個物聯網嘅威力㗎啦吓，可以利用網絡咧係遙控一啲元件嘅。咁你要問啦，究竟可唔可以控制電器㗎？但係你可以諗下，其實最簡單嘅電器都係一眼燈啫嘛。假設 D 零咧就係廳燈嚟，咁呢個掣咪就係廳燈嘅開關咯。而 D 四係房燈嚟嘅，佢就係房燈嘅開關。 当然喺呢度我亦都唔怪大家会问嘅，LED 同屋企嘅灯有冇分别啦？但呢个就唔系今日嘅讨论范围啦，因为牵涉到市电，亦都真系比较高压嘅交流电。如果大家真系有兴趣啊，卡洛斯可以另外开一个系专门教大家啲电学嘅常识嘅。如果大家喜欢今日卡洛斯所教嘅有关 r i n g 操作嘅影片，请你唔好吝啬加个赞同埋评语啊！